Mi avete chiesto quali sono le tipologie di cacao che c'è a Finca Veneto. Le tipologie di cacao che ci sono, diciamo che sono due, sì? È un ibrido che serve come un trinitario, in sua maggioranza ci sono il ICS, ICS 1,95 e il 6, uh, ah, penso che ci sono qualche, qualcuno qua che posso mostrarvi. E dopo abbiamo qui i nativi, ok? Che sono come questi, sono piccoli ma saporosi, ok? A differenza di questi più grandi, ma questo deve diventare più grosso, per quello che non potete vedere la, la, la differenza. Ciò vuol dire, ciò è l'ibrido, ok? E c'è il nativo. Quel nativo, secondo me, è un alto forastero massonico, che giustamente è sulla, su questo research paper di Motomayor. Uh, ah, ma comunque voi potete vedere che c'è una differenza, pure lì, sul nativo okay? Eh, questo è più rotondo, questo è più lungo, il colore è diverso, eh, pure c'è un, quello che si chiama lagarto, pure un nativo. Perché lo chiamo lagarto? Perché ha la, la sua la cabuzza, è come se fosse un coccodrillo. Okay? Oh, eh, Finca Benito sono 30 ettari, okay? compreso tutto, ma di cacao abbiamo 10, di cui 3, 5 sono dell'età di 5 anni, 6 anni e altri 3, anno, 3 anni e 2 anni ci vuole tecnologia perché non c'è, ok? Eh, perché costa troppo pure. Hai visto quello, come si chiama? Quella, quella macchina, l'aspiratore, ok? Quello costa quello che guadagno in due mesi. Eh. Allora noi abbiamo la fortuna di poter comprarlo e, e utilizzarlo. Abbiamo bisogno di più tecnologia, sì, costa, sì, è per quello che la soluzione non soltanto è comprare, la soluzione è associarsi perché se siamo due, diciamo due o cinque, un gruppo, eh, io uso un giorno, tu li usi l'altro giorno e così giri, sai, e ti aiuti. Purtroppo c'è questo concetto ma non so perché non funziona, dovrebbe funzionare meglio, ok? Non so perché, non, so. non, sono, non sono sempre qua per poter metterlo in pratica ma per me non c'è problema se qualcuno viene e mi dice oh, che mi puoi prestare, prestare quello, vai, usalo, ma devi avere cura. Il tema del clima veramente influisce non soltanto qua, ma altrove, soprattutto in Africa. Sì, c'è un cambiamento, sicuro. Eh? È per quello che si parla che, che ci sarà, non ci sarà cacao in, dal 2025, per dire. Ma non penso che sia così drastico. Il cambio climatico sempre influisce in maniera sia positiva che negativa. Eh? Guarda, questa malattia che abbiamo parlato prima, puoi vedere qua, bueno, non potete vedere ma posso, posso descrivere che questa è una malattia del masorchero eh, abbiamo detto prima che, è una farfalla che si riposa sulla mazorca di cacao e, e niente, lascia le, le uova e loro entrano dentro della cavusa e, e, queste larve abitano lì, si alimentano, si mangiano tutto sì? e boh, arrubinano il cacao questo è una cosa mm, veramente preoccupante, eh. eh? perché non c'è un metodo semplice, semplice e facile di poter combattere. Eh. Eh, l'altro è moniliosis, che sempre c'è, bisogna avere cura, fumigare, fare queste podature, okay? perché questa piaga si, si sparse quando c'è una combinazione di troppa umidità e non c'è sole per dire, quando non fai la poda c'è più uh, un ambiente in cui si può propagare. Sì? L'altro è la scova di bruja, quello si controlla con la, con la podatura. Eh sì. <laughs> Grazie. Prego.